Cagayan naman na So from Manolo to Cagayan kay 54 kilometers na siya. Hello mga kalars! Asang laad ninyo? Ako parang kay ko sa sentro mismo sa Manolo no? Manolo for Portage plaza so pabuwing ta mga kalar sa Cagayan pero dili mo agi dito sa Alai Puerto no dili ta mo liko sa diri sa Kili sa Jollibee kay diri mo agi sa Libuna agi diri sa Indahag ug sa Libuna mga kalars kay dito ra man ta padulong sa Lumbia kay magpaayo pa sa atong drone my god so shout out ay eh kay Sir Mark Anthony Canoy Kinturunon no kay siya ato ang paayuhan sa atong drone ug salamat ko sa nag-recommend sa ko ano si Sir Christopher Dimet Actually, dagan ni mga kalos na dalan, no? Nga, pwede mo magyan, pwede mo rito sa unahan. Pero dali ako sa sintro, sa ano, Manolo Portis Maliko, kay Same gagapon. Naro tayo lipuan dito niya. O kung gusto niyo mga kalas mato sa dahilayan, pwede gapon mo diri nga diri na mga agi. Mga mas nindok diri kay dili nagisi ang dalan diri pagabot ra sa nahon. Please find out mga kalas sa kubra ang kilometro ang ato ang taganon ani so nag-start na sa 500 sa ato ang ulo. Buwasan ba mas doon dito ba sa Puerto Tamuagi padulong sa sentro sa Cagayan pasaka sa Lumbia o basically dre sa uptown no Kanaon na to kung taan asa-asa mas doon Kadiri sa Manulo padulong dito sa Lumbia no via Limuna ug Camp Phillips So kani siya mga kalaro kalukang dalan Rio Kana Kaya siya mga kalos ng kasada, kung idrisohan mo na yung tayong anak dito, dito ka maagi anak sa kani bitaw mga kalos oh. Dito ka palapos anak sa patong sa tulay nga makita sa mangima atong gidlag na kuha ni agi. So dili ta maagi mga kalos. Balantog pineapples. Kalawa <laughs> mga kalos, oh. puro pinya na, na diri, init kasada. Yan, lumang tayo. See? Kung meron mga kalas gagi ani diri kay ang gagi diri mga truck na nga sa pinya, inana niya. Tanawa four lanes ang dada ang kalsada. So sa katong wala pa nakaagi diri no. If ever nga moadtog sa sa Cagayan, hindi mo mag-try og agi diri diri mo maagi sa Manulo no Ulipo Manulo mo maagi mo sa Camp Village maagi mo sa sa Linaw sa Libunang nga na sa Cagayan na sa Indahag padayon Cagayan padayon Dito maagi kay dili magunta dito sa sentro sa uptown magunta uptown so layo-layo ko diyan gikan sa Puerto Cagayan layo Cagayan pasanta sa uptown layo-layo ko diyan so mas ano siguro no mas makatipid tang dito mo agi Puro naka ano na ba maswerte na to kung dala ang ano biyay so dirita tayo mga kalas so oh. dirita tayo magliko pawala ta tukang Philip so actually pwede man gyapon to nga wala tanang liko sa Manolo nga ah. kung gilapos ta dito gyapon ta maagi yo oh. so same ra sila pero mas nakaduol ta diri yo oh. kay dili kayo traffic ug dili dito nya duag kayo pasada di ba four lanes diri four lanes gyapon mga kanars so oh. ingani kalugab diri pasada padulong dito sa 5 minutes sa Libuna so diri mga kanars makita ninyo dagan kayo yung mga equipment diri nga wisil ko trabaho sa ano kay katong agi nga agi ko diri harvest sa salagpin niya puro na pinyahan diri mga kala so, sa kilid sa speaker so puro pinya gyapon no oh. pag naa dito sa unahan mo ang ano sa dol no pagkati at tanta sa dol Kadayon to mga kalas, makita rin ganyan yung kasada, Andre. Las na lumaga, oh. Wow! padulong na sa dahilayan ano kung gusto niya mag adto sa dahilayan mga palestra oh. 17 kilometers ikan diri Diba yun, dari na tayo mga kalar sa Dako ng Pinya dari diba no, sa Kapilips yun. Kana Tom Philips. Dito sa wala at tatuo di. Padulong sa libunas. Manas. Ngalir ka simbol. Padulong ka sa kagayan, nga diri ka maagi. Kaya dito ganyan sa wala, mauto ang ano, kadulong sa Tatlong Kapinya Street to ninyo, maapit siya kadulong sa Dahilayan Kani, padulong sa sugayan Yeah, right Buga na itong vlogs ng kalay ko na all na sponsor Wow Tiger rides mga kalay ko, sa Tagana Oh, buga na itong kayan ko oh. Big bike Oh my God natin ano po eh dako nga pinya mga kalaso no? pinya la casa residence ay sige apon rin mga kalas guys daghan na kay subida ko sa yung patada yun Kaminar ano sa tingin subida Pero pagkurbada Mga sa ako first time ka dali makaagi dapat maag Kumsod yun ka o ano nila kay Pagpatagan Kay lisod na Dali na kita mga karas no? Dawal na pa kasi nung pag-ibig na yun mga kalaro sa Barangay Poblacion sa Libuna muhapit na ta diri sa ilang munisipyo mga kalaro kay magpicture sa ta murag mingaw ra ba ta diri ang ilang poblacion mga kalaro yan no muna siya ilang munisipyo mga kalaro Municipal Hall of Libuna yun no So diri na kita mga kalares no sa atbang sa munisipyo diri sa Libuna. So gikan dito sa cruising nga gina sa Manulo Fortich kay nasa 23 kilometers lang siya no taman diri. So siguro no duol na lang pud ang Cagayan diri no tanaw na to kay naamata sa odometer na to so padayon to mga kalars kalars tanaw na ko ang kumpilang kilometer na lang mga kalars sa Google Map kay nasa 35 kilometers lang gikan dre no makaabot na dito sa Lumbia dito dai eh, particularly dito sa SM uptown no kay dito dapit ang ato ang atuan manggod katong si Mark Anthony So for me mga colors, if ever ka dira ka sa Kanulo, going ka sa SM Uptown, mas prefer na kung adre ka mo abi mga colors kay mas duol ka no. Kay ka sa Kanulo tamang sa Perto nasa ano pa. Nasa more than 30 kilometers pa imong biyayon unya gikan sa Perto padulong sa sentro sa Cagayan. Kasa 20 dahil nagpasaka pa ka padulong sa Uptown nasa 10 kilometers na yun so dire ko total na to 35 plus 20 wala pa yung traffic dire so nakapatuyang ng dagan woohoo dito may bayad magpa-picture ka rin to may bayad magkalupad ka doon may bayad so para asa ko no nga mag tabang tag-promote Sana may bayad isko pero sa katong winning ram ad to mo sa inyong adian mga kalas pagulong to sa West Vista ako ang pag-promote sa mga tourist destination diri sa Bukidnon pero okay lang ang bayad ko sa entrance fee eh. pero mo nang apel sa picture pagpalupad og doon may bayad ah lahi ang istorya kaya doon sa man nga mga tourist spot nga ato ginatuan gabayad mo ko entrance fee pod wala mo ko kapalibre kay in exchange ba makabuhat kong content maka-income ko sa YouTube sa Facebook sila pod return may income po sila sa buha may la ah, mailhan pag idang ilang mga establishment no mga ah, kung sa baba na dra grabe mga kurbada dra mga kalawas ko makamatay ganahan dra po ano kay closest to the nature wala na unta ay putol nga kasada dre mga lasim ay putol nga kasada na eh so na oh mao ni labi nalagihon so mura ni mga kalas ang putol nga kasada siguro nasa 1 km guro ni pero makaya ra siya iyan mura niyang rough road dre nasa 1 km I guess pero sa ako man nitiwasan ng trabaho eh Anong gibinlan ba man? Yung mga 1 km lagi ay mga kaloy. Kanina, sentado na dayon. Woohoo! nakakalaos nga pasag eh. Daghan kayo mga, pin, mga paintings. Dahil daghan kayo mga bikers rin. Kaya eh, grabe makakalas ko sa bita na diri ko. Oh, nga dapit. Ah, halos manong mo eh. <laughs> no? Halhal ko rin mga dalawa. Ano, bata ko rin sa bita tayo. pa padulong sa sentro sa Libuna karon para, para puro na punta bahada puro para ba korbada pud bahada nga puro korbada uh, ah, dagan kayo nga gabay diri mga kalawso magdiwang yung kanin diri kasi bida kaayo para tay laha uh, ah. probinsya mga kadalso. Libre tambay, basura ilabay na asa at bang ang tarong nga labayanan. Asa? Ay ka na. Ala, yusa diri eh. Ayaw pong sipati, imong basura ilabay diri. <laughs> Ka-cute. Ayun sa mga kadalso eh. Nice kayo siya mga kadalso diri oh. Wow. Kaya makita naman mga kalas sa mga ridges dira oh. Sa ubus. Ayos dito tambayan diri bay. Ang napag waterfalls sa ubos oh. So diri mga kalos, pwede mong tambay diri. Kung makaagi mo diri. Yan, napag ano diri oh, tourist spot. Ernesto. Ito na diri. Murag cafe. Nga nice mo kayo kay atbang nimo ba mga ridges. Ay, dire dire mga kalas ang bandiri sa Libuna. Ug Cagayan so ug bukid noon day. So dito gani ha, ah, atong giunong nga to sa ako pa dito sa Libuna. So dire mga kalas nga part Cagayan na na diri. Na dagapay checkpoint dire. So dali ito mga kalas dayon sa unang barangay sa Cagayan, Barangay Indahag. Cagayan de Oro City. Tingnan mo na siya simbolo sa Barangay Indahag. Oh, gikan dito mga kalas, cruising sa Libuna hanggang sa Manolo, ganun kay 48 kilometers na nga kung dito ta sa Pirto pa maagas nga layo agi ka sa Manulo may pa Manulo may pa Pirto pa sa may pa Pirto to Sintros Cagayan pag yun dili sa mga kalat magtaog sa taog GPS di so nasa 11 kilometers na mga kalas no na sa SM gamit ng GPS kay first time na to mga kalas nakaagi diri nga nila posta first time din ako and uh, karon na ako na realize nga mas duol gid diri if ever lang nga sa Lumbia mo sa SM uptown mo padulong So dili ta mga kalas magliko no. Kay <laughs> ayos siya ako mga kalas diri magagi. Basta tayo. sehingga anak gede nato mga kalaras <laughs> GPS kima saan ba diri kapan ito mga kalaras ang cruising pahirin so saka diri see I guess mga kalas diri lang siguro nato ni siya i ano no i-end siguro ang video kay kani Cagayan naman na diri so from Manolo to Cagayan kay 54 kilometers ra siya no kay karon padulong na ko dito sa Lumbia na manggod so dili naman mo siguro mapadulong di mag adto dito pero at least napakita na ko sa inyo ako ah, unsa kanindot ang dalan if ever nga magpadulong mo diri sa Cagayan nga sa libuna mo mag-agi no pagliko mo sa Manolo Fortich no so siguro diri lang siguro nako mga kalas i-end ang atong video